ấy mình đã phải vừa ta kim ni mình đã chung với tuân chân tuân của diên nhiên cả phải vừa quên nhé phải cái nó quên nhé phải phi giác phi giác ki quên quên ta quên lấy chỉ cái cả quên lấy cái cả quên lấy cả chém một mình ta ít cái mà cái phim mặc quần ropa cái cả cái ta sắp bắt được tụi cái cái chém một mình ít cái cả để quên lấy cái cả quên lúc cả vì vì im ta chém mà ta quên lấy cái phim cả chen piliat ke macam chawal me kai ke ka puram kai ke kai ke ka mai e ki sen kai se me chimongen daningan ka se me chimongen he da e, pet pikau ki ngan ba sana utin mu ve chi e da si mu ve e, mari e, pura kon lu mu pipi ngang ve chi bi ve dan fiata yengan ka hmm. da ki sen ki nye ke yen peppy cow king and making wenye making and fetch a peppy cow wing and chat my yemming and with fakel lung and yemming and cut. And if a pin doesn't move with a staffiliat to kick a will cackle by the peppy cow peloping it. phone, cough, kick, stool, remove, catch ye chimney. And a peppy cow king fiat kan? yemming and chop pum king. Это кинья кань буле ngufu ngin tumule kita tisbu chem kata tim anh nhớ nghiệp nghề gì nghe anh nhớ nghiệp nghề gì nghe chim ram mà cái phàm cái chỉ lấy cái tuổi vậy tròn lon cái tuổi phồn vậy cả thu minh cái lấy cái tuổi em muốn lấy xe vũ phi sao vậy cũng phồn kí cũng gì nhiều lấy lúc về đây cũng được cái uất cả cái chuyện thế nghe luôn bây giờ thành gốc mu và con phụ bên ông che mà che qua che con phụ bên ông con phụ bên ông cũng gì phải em biết tất cả cái này sao nào tin về rằng nghiệp bên bây giờ chim kiến cả fieta king failan ni king ni lel ga thailal ga ni king kom ne lo ga ti lo che mem no ni king tu eta kom tak pom king ka westa ke lu regala ut king ne lu wing fem king ka Deci merge de pacuam de regalau că de sex să bătă cafe mult kină. E psică fei, fei de lume tu ce o niale, lume tu da. Cem ca te. wesakelo ta tit kutar ti ge wenyen ka wor ma piam ta fe ka wor ta fen ke na gan we da kuma ki mona piam bi ngotam ka e fe me chi bongen ngen ne gan ka chi an ta ka mongen ne gle ta ka fi ta ki sang kon mu anyu no mu ka ta eh, mucho kat fo ko mo win ka o tu se di sio che bra kan fi ta yin na ya fa la ki ngen ka ta pu win ka ta chu mi e ta ki sta kim la fo ngen no ma ta ka kon ki ngen ta ti fe chi fi ta mu ka o uinkanda ti celebra panda weu paga no da confia da ti celebra ki da ti e de mapuche ta começa un no felempo começa un no felempo de uinkanda ta ai u glen feta fiesta ki feta te sei pu sei u ka fem kingan kai e me chi fem kingan da ti fiesta ki ga ninga da ni wichu da ni fem me chi fiesta u pene kan kai era era fesana utino da sumlong sta kui fitati mlelanda upanda kui fitat sungota foi kui fife feda ksonga da feda fieta tukinga khe mà ta tu tắc cái cái yu chim ra siêu tụ cá xe tem mà ta vớt chốt các cái lon cái tơ chim mà vớt các cái kinh cái đó cái musica tu tiếng cái mà fan tu nghe tiếng cái sướng cả bây giờ tụ tiếng cái bây giờ tụ mình là thấy giá sen tu tiếng cái mà hay pin ngồi đam lấy cái không mắc mấy cái cái cái suit lấy cái cái tụ phụ chú mà cái suit tụ lấy cái sướng cái suit cái ôm đi cái lô ôm đi chém mềm nó ta đi cái đó nhà Beda ginia chi cái fem giving gelu beda chike kampu đó fem e chinga tam gelu tam gale lu gon pun da maste tule lu ile lu yang fem nge fem ki cái fe cheu chita tip ki bian da chik fe pule ngof kule lu ba kin tunge mi bian da fe bu nge lai bian da te pu machinación ngen ten gai dati mai beda fem ka ken ngen fe da kambe ki nge lai lu fem ki binge ki kui fi ben no fel fem ke fe ngen mai cả fe ka pengen lu gai dati mm. ka rangi pun lu miau lai chep mm. miau no chep mo ngen fe sutawo lu ting tukingin. Kamai hei. Mhm. Kon tawol di rakal di parakal di pale tukingin biampu. Inye ke biam da kontongi, inye ke biam da kinye lipangi, kangal pa pilun kastra den tulekika. Kai ba fit di tin tu trawo tingin. Ko khop nget kita wing kam da femel. Pom bo da trawo tingin. Eh aj katir kakal ba kita fer ga rakal di bal ke sutri sam bu che tuli kong. Tak me hilin rakal di parakal di pan mà ida upan sa uma yang iya dengan kom yingun ve ida potu ki nganda wenna lu mo ida kachi pati nganda ni we nyal filiat wal ka fichi ko tu bren yelo nganda ka ni fe we pingil fe me chip cái em king fen fen te pu ida ting cham ka ida kintu nge mi bege la ka su piam tenga ida ti ida fe me chip kita su kamela ida tukukan ka kamela ida kasawan fo won che me bingi ida tim utin be repetang ege ka ni ngan da ni reglamentu lei e ngan kai da wichu kai kai me chip ki hen te bunda sai ta kin fin den da ti se wunga ah.